Ha ha ha. ¿Él a su derecha? Yo a este lado al otro. Ya a contar de nuevo su nombre y su cargo aquí. Mi nombre es Sun Ki-jung, eh, cargo de presidente de Colonia de Corea. Ah, ¿Colonia de coreanos patronato? Patronato. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva usted en patronato? Oh, hace 30 años. Ah,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 qué mensaje le da al cliente o a las personas que vengan acá que se cuiden, pero que vengan a comprar, ¿qué dice usted? No, en este momento todo la público está preocupada por COVID, eh, porque el gobierno esta ley es muy complicada. Eh, a lo mejor si gente ya sabe qué es lo que, hace. es lo que hacer. Entonces, mucho cuidado para el COVID o por, por el mercado para comprar cosas. Personalmente, tiene que cuidar. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.